तो कहीं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है बहुत ऐसा मेहनत से बनाई गई है और यार इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना बहुत मेहनत लगी है और चलो यार वीडियो को देखो इन्जॉय करो